المشكله ان العميد الكليه بتطلع شهادات الدبلوم عام التربيه لاول سنه بدون تخصص وديت معناها ان الشهاده بتسقط جزء كبير جدا من قيمتها ان احنا ما نعرفش نشتغل بيها. هي دي المشكله اللي احنا بنواجهها بقالنا فتره مع تعنت من العميده مع تخاذل من رئاسه الجامعه مع ان رئيس الجامعه ادانا موافقه واخدت العميده اخدتها حضرتها في الدرج طبعا كان طبيعي مع ان احنا عملنا محاضر في النيابه الاداريه وعملنا محاضر في في اسم الشرق والمحافظ على علم بالموضوع وقائد العسكر على علم بالموضوع والموضوع انتهى بان احنا محتاجين ان احنا نعمل اعتصام لما الوضع اللي هم دلوقتي بيحاولوا يوصلوه البلد ليه واي حد قاعد في مكان صنع قرار ومش راضي عن السياسه اللي البلد وصلت لها لغايه النهارده بيحاول ان هو يعمل ده البلد من خلال مكان صنع القرار اللي هو فيه مثل العميده مثلا احنا عددنا 870 طالب 870 طالب وردنا للكليه فوق المليون جنيه ده غير كرنهات وغير ابحاث نفاجئ ان الكرنهات بتاعنا طالعه بالتخصص والافادات طالعه من الكليه طالعه بالتخصص لكن الشهاده طالعه من غير تخصص هي دي المشكله احنا واقفين عشانها يعني يحيى محمد منصور آه، حاصله على بكالوريوس تجاره وجيت هنا هون علشان اقدم اللي انا اخد قسم رياضيات وابقى مدرسه رياضه وقالوا كل واحد هيشتغل في المجال بتاعه وفي الاخر بعد ما جينا ناخد الشهاده اتطرح اللي ما فيهاش تخصص ولا حتى التقدير بتاعنا اللي احنا تعبنا فيه طول السنه والمصاريف بتاعتنا ومجهودنا وقالت اللي انتوا عاوزينه روحوا اعملوه شوفوا انتوا هتعملوا ايه فاضطرينا طبعا ان احنا الموضوع لكل الجهات في المحافظه اضطرينا طبعا ان احنا آه، إيه، إيه، إيه، نروح العام الدراسي الجديد بدا المفروض ان احنا نعمل دبلومات ثانيه عشان يكمل معانا سنه الماجستير بتاعتنا العام الدراسي بدا المفروض نشوف حضرتك هو شغال مش عارفين نحضر اضطرينا طبعا نروح اسم الشرق وعملنا محضر هناك قالوا اللي كتب لكم التخصص هي بتعمل ليه كده؟ قلنا لهم مش عارفين جينا انا هو انا ايه طبعا رد طبعا النيابه العامه رد النيابه الاداريه علينا لغايه دلوقتي احنا مستنيين طبعا ومفيش اي نتيجه وابقى الحال على ما هو عليه هي بتقول لنا انا مش هساويكم بتوع تربيه طب ليه هي من الاول مليون جنيه ليه صحيح من الاول ليه خلتنا ندفع وندخل كل طالب فينا 1000 جنيه حضرتك 870 طالب على دفعه حوالي مليون الشهاده تخرج برضه ب 110 احنا بندفع مليون جنيه كنا حلوين وساعه ما ناخد الشهاده انا بقى دون المستوى هم دخلنا ضحكوا علينا وقالوا لنا خلاص هنكتب لكم التخصص لما عملنا مشكله اول آه، في العام الدراسي بعد ما خلصنا قالت لا مش هنكتب التخصص واللي عندكم اعملوه طردتنا من المكتب بتاعها